月明かり昇る頃灯る赤城人祭り返しのあいつふわり情が誘い出すちょいと覗いて見てごらん迷い込めば抜け出せない楽しいことがしたいなら おいでませこく楽浄土歌え歌え心のままにあなたの声をさ聞かせて踊れやとれ時を忘れ今宵共に明るい咲き あなたと狂いざ